لا إله غني غني القدي ويكنام صدرو شروه ويا غني دفني حكم خداع رب الدنيا يوم ويدا ويدخل رسول الله حولك غثي بني هلمي يغلي نوفلك هالقدي ويكنام صبره زيغ الويل يديني أكمخ ربك يوم الحساب في مليلي لا في سقف سقر الموت الوين كان يسيلقن نجي الوحش يكذب للفعل كفولته لا إله الويض أنفسنا مفرصصا الخدمور فاتح لحظة ذكي نسلت بيمات ذك وليديك لحظة أنفسنا مبارصصا الخدم ريبان الأخطار لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله محمد رسول الله الجيل الضاق الله الحداد تياوي أين غشيت بابيس يسويت ريت الزو يسقل ملويت أسمى راد يحضر والسيس راد في الميزان يغلي لا إله زي السولاف الردة وزيد وخريف الشمسيف يا طار والحاج ابو البار يا سيفي عينا ساقط تعون سنخير الشدة استتبعت الويل لا إله فرزان في الساعة لكن بغويا وسيف الأعمار بوتا توضى الساعة لا إله إلا الله asık gel Rizgitçe sidik züllev Esmiyen liğda mızyen Yıkviyiz hukerviyev Meccure sidik zimmev Celisik with me tafir La ilahe illallah

هينا ساغ تذعونس الخير الشدة تتباث الويل لا إله إلا الله لا إله Lord. نزلت عرش الومسي بسكة ما تروح ليل الجاي ضرقي أبريدي كلماتنا الجماعي يصلي أرن في ضا سكا شد سلاح سند الحسين لا إله إلا الله لنا اغفر لنا حضرتي الغذاء مرسول أريدك المدينة أرثم ديت زدغان الفحول أرنفيك الغاسك يا إلا إله إلا إله